Море сердце пробуравит, Засвистит сквозь дырку ветер, К звукам грохота добавит, Как которого катетер, Вдев в отверстие веревку, Стану я куриным богом, И на месяц, взяв путевку, Еду к морю за ожогом, и на месяц, взяв путевку, Еду к морю за ожогом. Посижу, обняв колени, Поцелую море взглядом, Мелкой трещиной шагрени Ко мне шепчут имя рядом море постепенно В камне вырезала норы Солью йодом, грудью пенной Рисовав свои узоры Солью йодом, грудью пенной Рисовав свои узоры В них живут большие крабы и ракушки прячут устриц Светит свет сквозь стайки шустры. Здравствуй, море, до свидания Просолилась, накупалась И в ракушечном шуршании Песня волн твоих осталась Здравствуй, море, до свидания Просолилась, накупалась И в ракушечном шуршании Песня волн твоих осталось.